हेलो फ्रेंड्स आज फाइनली मैंने जो दराज से चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो मैंने रिसीव की हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूं चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम दराज से जो चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो हमें सही नहीं मिलती या उनकी क्वालिटी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हमें रिसीव हुई हैं वो कैसी हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स हॉट वैक्स ये मैंने ऑर्डर की थी इसको मेल्ट करके तो फिर यूज़ करते हैं ये मैक्स टच वालों का आई शेड है ये मुझे अच्छे लगे थे इसके शेड्स इसलिए मैंने ऑर्डर किए ऑरेंज कलर है इसमें ये आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने सब दे दिखा रही हूँ आपको ये देखें ये गोल्ड का मेकअप फिक्स है इस ब्यूटी वालों का प्राइमर है ये इसको देखते हैं ये मेकअप के स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग लगाते हैं फेस पे ये मैंने पहले भी यूज़ किया ये उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन अब ये पता नहीं है कि इसका रिज़ल्ट कैसा है मैं यूज़ करूँगी फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी ये नीम सोप है स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये पिम्पल्स वगैरह निकलते हैं तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है ये मैंने ग्लोव मंगवाए थे देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में सेलर का जो नंबर है वो दे दूंगी अगर आप लोगों ने कुछ मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं ये मैंने डिफरेंट सेलर से मंगवाई हैं चीज़ें एक ही सेलर से नहीं मंगवाई ये देखिए गाइस इसका ब्रश नहीं है आगे आप लोग सही कहते हैं दराज की चीज़ें जो हैं वो सही भी नहीं होती लेकिन ये मैंने किसी और सेलर से परचेज़ की हैं और ये किसी और सेलर से एक्नी क्लियर फेस वॉश है ये ये मैंने यहाँ से भी परचेज़ किया है लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो थ्री ट्वेंटी या फोर हंड्रेड के राउंड अबाउट है लेकिन ये मुझे मिला है टू फिफ्टी का ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिला है लेकिन इसकी क्वालिटी का पता नहीं है कि कैसी है और ये फेस लाइफ है लीच है ये बॉर्डर है ब्लॉन्डर है जी तो ये मैंने मंगवाया था आईब्रो रेजर थ्री रेजर है इसमें से आईब्रो रेस करते हैं जो लड़कियां कहती हैं कि हम पॉलर में नहीं जा सकती हम घर बैठ के कर लें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है ये है जी मास्क शीट देखिए ये मैंने पहले भी यूज़ की है उसका रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं था अब इसका पता नहीं कैसा रिज़ल्ट है चलिए मैं यूज़ करके देखूँगी फिर आप लोगों को बताऊँगी और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक